Смотрим, как связаны между собой интерес к политике, участие в демонстрациях, возраст и еще ряд переменных, которые мы не рассматривали в разделе описательной статистики. Для этого обратимся к методам парной связи. Для нас наибольший интерес представляет именно переменное участие в законных демонстрациях. Возраст и интерес к политике для нас будут являться как бы объясняющими переменными. Понятно, что возраст является самой фундаментальной из этих трех переменных, и возраст потенциально влияет на интерес к политике. Давайте для начала эту парную связь и рассмотрим. Выбираем опцию Cross Tabs. По строкам располагаем как раз переменную возраст, поскольку по строкам обычно располагаются объясняющие переменные. Интерес к политике расположим в столбцах. Запустим по умолчанию получили достаточно объемную таблицу сопряженности. Для таблицы сопряженности нельзя визуально сделать вывод о том, есть связь или нет, поэтому нужно прибегнуть к мерам парной связи. Однако надо учесть тип шкалы используемых признаков. Причем учитывать следует и ориентироваться на более низкий тип шкалы. То есть в нашем случае мы имеем возраст, это интервальная переменная, и интерес к политике, это ранговая переменная. Считается, что самый низкий тип шкалы это номинальный, выше это ранговый, еще выше это интервальная. Следовательно, в нашем случае мы должны ориентироваться на более низкий из двух типов, а именно на ранговый тип шкалы. Для ранговых шкал применимы хи-квадрат и ранговые коэффициенты Спирмана, Кэндала. Еще раз заходим в Cross Tabs, в Statistics. Spearman находится в опции Correlations. Candle вызывается отдельными галочками, и квадрат выделяет, вызывается отдельной галочкой. Запускаем. Видим, что есть связь с точки зрения хи-квадрата и с точки зрения ранговых коэффициентов. Однако связь технически слабо отрицательная. Почему технически? Потому что у нас технически интерес к политике закодирован в обратном порядке, то есть низкий ранг соответствует